ham kuldirib qalbiga surur to'ldirib do'stlarni suyuntirib ramazon keldi ramazon sahar turing yorolar qadam qiling qur'onlar dod deb ursin shaytonlar ramazon keldi ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon sergaklik vaqti bo'lgan mo'minning baxti bo'lgan islomning fathi bo'lgan ramazon keldi ramazon eng shimaring ta'latga, imoniy halovatga erishingiz saodatga ramazon keldi ramazon ramazonda sabr bor 700 qat ajr bor ming oyga teng qadr bor ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga